kalitatezko hezkuntza. Mundu hau guztion da, elkarrekin eraiki dugu. Baina oraindik pobrezia, genero ezberdintasuna eta arrazakeria bezalako arazoak gure gizartean zabaluta jarraitzen dute. Gainera planetaren baliabideak agortzen ari dira gizakiaren erruz. Guztioni aurre egiteko 2008 ean nazio batuen erakundeak Garapen iraunkorrerako 2008 eta agenda sortu zuen. Urte horretarako, herrialde guztietan pobrezia gainditzeko, eldaketa klimatikoari aurre egiteko, kalitatezko hezkuntza eta makume bertintasun lortzeko, eta beste hainbat lorpen burutzeko helburuarekin. Hezkuntza garapen iraunkorrerako hainbat helburu lortzeko gakoa da, eta kontuan izan behar da gaur egun iraultza bat bizitzen ari garela, boligrafo eta leguretatik mundu digitalera igaruz. Interneti esker edonork du bere jakimina azetzeko adina informazio eskura. Gainera, azken urtean, COVID-19 gure egunerokotasunean leku hartu duela ere kontuan izan behar da. Herri alde guztietako eskolak iztera behartu zaldi baterako. Munduko ikasleen euneko laro maikari baino gehiagori eragendia eldaketak. Egoera honek eskolak etxetatik jarretzera behartu ditu ikasleak. Honetarako ordenagailu naiz beste tresnak erabiltzeko beharra sortuz. Internet ez ezik, beste hainbat teknologia aurrerapenek eskuntzari ekarpenak egin dizkiote. Ala nola, software ezigarriek eta simulazioek. Eta nork daki, agian datozen urteetan errealitate virtualari eta eregotuari esker liburuetan aurki ditzazkegun munduak norbere larruan bizitzeko aukera izango dugu. Hezkuntza garapen hauen guztien atzean ehundaka informatikarien lan gogora dago. Mundu garaikidean teknologia hauen garrantzia gero eta handiago da. Gizartearen garapenerako oraindik ere hainbat eta hainbat urteetan beharrezko izango ditugu programatzaileak, sare sistema teknikaria hardware ingeniariak eta beste hainbat. Gure planetaren egoera hobetzeko beharrezkoak ditugu informatikan adituak. Eta zuk, ez duzu honen parte izan nahi?